экранда турган сүрөттү карайлы инерциалдуу эсеп системасын кайсы денелер менен байланыштырса болот эсеп телосу болгон отургуч инерциалдуу эсеп системасы болгон система отургучка салыштырмалуу бала жана уна түз кыймылда демек бул телолор менен байланышкан эсеп системасы дагы инерциалдуу болот куш жана велосипедчи менен байланышкан эсеп системасы инерциалдуу болбойт себеби бул денелер ылдамдануу менен кыймылда